selamat malam semua buat rekan-rekan para rekan-rekan Sultan yang ada di luar sana lagi banyak yang masuk di DM Messenger serta komen-komen sebelumnya di video saya tentang kartu ini kartu GCP ingat kartu GCP banyak yang bertanya Bang itu kartu apa sih Bang kegunaannya apa sih Bang cara dapetinnya gimana? Bang cara aktivasinya gimana? Banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Oke, kali ini saya bakal ngejelasan menjelaskan dulu kartu GCP itu apa sih? Kartu GCP ini satu kartu dengan berbagai macam keuntungan. Di situ ada voucher, ada cashbacknya juga. Jadi ingat satu kartu itu berbagai macam keuntungan tinggal klik aktifkan itu kita sudah mendapatkan berbagai macam keuntungan di dalamnya ada voucher belanja ada voucher game online ada cashbacknya juga itu yang kita dapatkan di sini terus apa aja sih bang yang kita dapat dari kartu tersebut yang saya bilang tadi ada voucher di dalamnya ada cashback juga vouchernya ada yang online dan ada yang offline yang online itu semacam GrabFood bisa pakai ini yang offline-nya itu minimarket minimarket sudah ada terus lagi KFC juga sudah ada Bang, berapa biayanya kartu GCP? Berapa biaya dapetin kartu GCP? Oh, dapetin kartu ini itu gratis. Ingat, kartu ini gratis. Kita tinggal membayar via COD atau via COD atau memilih pembayaran secara online kalau secara online kita 52.000 tapi COD 55.000 rupiah ingat online 52.000 offline-nya 55.000 rupiah sudah dapat kartu ini plus isi saldo di dalamnya plus isi saldo di dalamnya Bang, vouchernya itu apa aja? vouchernya itu yang saya bilang tadi itu GrabFood KFC bisa minimarket minimarket juga bisa bahkan voucher game online juga bisa di sini yang kita dapatkan cashbacknya gimana bang cara dapetin cashback cashback tinggal gampang kita klik tinggal belanja kita di situ misalkan ada cashback kita bakal bakal dapetin cashback tersebut setelah barang sampai di kita dan dua tanggal 25 di bulan berikutnya. Ingat barang sampai ke kita dulu di tanggal 25 di bulan berikutnya. Itu kita dapat cashbacknya. Bang kalau ada saldo itu bisa ditarik ke rekening kita enggak Ingat di dalam ini di dalam kartu ini ada saldonya dan saldo tersebut bisa kita tarik ke rekening bank Oppo Dana atau GoPay. Ingat, di sini ada saldo bisa kita tarik tunai ke rekening bank Oppo, GoPay dan Dana. Itu aja yang saya jelaskan tentang kartu GCP untuk untuk mendapatkannya ada di link di bawah ini terus cara aktifannya juga ada untuk video selanjutnya saya bakal jelaskan juga tutorial cara berbelanjanya ingat saya akan tutorial cara berbelanjanya gimana cara menggunakan kartu ini apakah bisa online, apakah bisa offline. Itu aja, terima kasih. Selamat malam.